Mrs. Swagatika and Mr. Asim and it's a baby boy. this is your mom's office this is the room is 11th of July 2018 and we are here at cloud nine hospital हम लोग cloud now cloud nine hospital में हैं एंड uh, आज एक स्पेशल डे है मेरे लिए because I become father I blessed with baby boy मेरी Very ये है cloud this is cloud nine hospital and that is your mom office Mrs. Swagatika and Mr. Asim and it's a baby boy. Let's go inside. Chair बैठने के लिए can see the food food देख सकते हो ये राइस पनीर दाल रिच जूस सूप हंटर पनी तुम्हार पाली चाचू चाचू ठीक है ઠીક છે જણાની પડે કે તે લોકો ઊંધી ઊંધા ગલે ચાચુ હા ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାସନ୍ତି ଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଭାବି ଭାବି ଏ ବଦମା ଦେଖ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ ଗଲା ପାଖିକି କାନ୍ଦବାର ବନ୍ଦ ହେଲା क्या हुआ मेरे बेटे को क्या हुआ मेरे बेटे को दिखाओ थोड़ा मेरे बेटे को मेरा बेटा बड़ा होकर ब्लॉगर बनेगा एंड मेरा यूट्यूब चैनल में मेरे बेटे को दूंगा मैं with subscribers Gak usah sih. Ya terus aja gini dah, sikit aja. कितना धरा दिया लेकिन नहीं नहीं और कितना दिन जाए अभी दोपहर को वापस जाऊंगा नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है तुम सीधे घर आ जाओ हाय जी बाकी मैं जा रहा हूं दोपहर को पिताजी अरे अपनी जियो जियो को दे ठीक है यहां कुछ जरूरी काम निपटाना है जियो को दे ठीक है किधर कुनूटा जाओ तथा भी दिन में तो ना ओवर हो गया बेबी का फोटोशूट चल रहा है towards you chin supporting the baby's head bottom of the baby should be supported with this hand and then pat on the back or massage on the back got it pat on the back don't take it in between अभी हम लोग जा रहे हैं इयरिंग टेस्ट के लिए ओके okay, आज है थर्टीन ऑफ जुलाई 2018 और सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन और आज हम लोगों का डिस्चार्ज होगा